Koulu on jokaiselle lapselle tärkeä asia. Toivottavasti se on myös iloinen asia. Kodin ja koulun päivä on oppilaille, vanhemmille, huoltajille, isovanhemmille, koulun koko henkilökunnalle tärkeä yhteinen päivä. Meidän koulu, siitä kannattaa olla ylpeä, siksi viettämään kodin ja koulun päivää tänä syksynä 2015 yhteinen koulu.